Sana lang. Very good. Plastic, plastic. Ano ang nangyari? Sabahin natin at susunod na kabunata. Tingnan natin. Ito na. Tapitin natin ang Anong reaksyon pag ako ay maghihima-himata? Sayang Ayok. Tubig na!

pa ako. May video pang malalamang animal. Hindi na bumalik ang matanda kasi naprank ko na. Nakaprak na ako ng isa. Nakaprak na ako ng isa. Hintayin natin ang matanda.